<laughs> Hey guys. Ay, pero yo quería entregar regalo. no es Ya después lo ah, ah, no, no puedo, lo tú. Ya vinimos a un tepanyaki porque es el cumpleaños de la SU y esa está la información que tengo hasta ahora. 哒哒哒哒哒。 Chao, gracias. Chao, gracias. Cumpleaños Queridas. que cumpla feliz. dónde vamos ahora? Vamos a... Al cumpleaños de día y Christopher. Ay, ¿quién es Christopher? Uno de mejor Sí, un momento. Vamos para allá. Que no a en Chile. Vamos para allá. maldito ahí nada de casco. Bueno, ayer no era de nada porque me volví loco y me dio un ataque de orden, así que dejé la cocina impecable. Se me ocurrió una idea para mi ropero. Yo hacerme de mucha, mucha ropa, si es que si alguien está interesado en poleras tipo Threadless o Suicide six, me avisa, las voy a vender a un precio muy, muy, muy rebajado. Además tengo dos trajes dos trajes basement. Si alguien necesita un traje, se los puedo regalar. Son tallas 54. Eso, ando con un ataque de sistema de tratar de ser lo más sistemático posible, disminuir un poco la carga día, Hace mucho frío y reciente. porque miren, lo siento saliendo el ahí. Ah, y una cosa que no saben de mí. Mm, debería ser. Mm.